Pe tun musai. Kichange key tikachilla. Afumge kinyora meo. Chaitunge key kulkomeo. Katukunge kei tako quiñemetawemeo. Kusimeo mulange kei wenche enyimlechi afunkachilla. Kom uchufrulpange kei chalameo ka chikechi huascunkekei. Ñochikechi sihuilnekei mixkiengu. tamen huayontukunkekei meo. Anquilei tami wangul musaitu mi.